Как вас зовут, полное имя? Семикин Анатолий Владимирович. Э, откуда сами родом? Алтайский край. Алтайский край? Российская Федерация. Родились там, да? Да. И проживали? До окончания школы. Э, семья, дети? Ну, жена, двое детей. А сколько лет? 36. Вам 36 лет, а детям? 9 э, и 14. А звание какое у вас? Капитан. Офицер? Так. А, срочник или контрактник? То есть, извините, э, контрактник? Ну, конечно, по контракту. По контракту, да? Вы, вы контрактник сколько платили? 82 ну, тысячи. Это и до этого, и когда в Украину зашли? Я в Украину не заходил. А где взяли? Волноваха. Это Украина? Украина. Ну, я не заходил, мы э, летели на эвакуацию, нас убили. На... То есть на непосредственно основания платить мне деньги э, за пребывание в другой стране не было. Я находился на дежурстве в Таганроге. А какие обстоятельства были, что вас взяли? Полетели на эвакуацию. Кого? Нам не доводят кого. Говорят район и все. Штурман получает данные. Я как спасатель, мое дело эвакуация а вот вы летели на эвакуацию в другую страну. Так. Зачем? Для эвакуации раненого. Для эвакуации раненого, который что делал? Мне не доводили, что он делал. Я спасатель, мое дело маленькое. У меня приказ, я его должен выполнить. Ну, вы военный Минобороны, РФ. Так. Ну, то есть вы летели на эвакуацию, это когда было? 4 марта. 2022 года. И вот когда вы летели, вы понимали, что вы летите в другую страну? Так? И в другой стране что идет? Я не видел. Объявлена была спецоперация. Что там идет, не видел. А для вас что это было? Вот лично для вас, как для офицера? Я таких вот политических моментах, что есть, а, как говорится, военная операция, что есть там международный военный конфликт. Если приходит к нам Красный Крест, он это называет международным вооруженным конфликтом. А верховным главнокомандующим была объявлена военная спецоперация. Лично я, где нас били, именно боевых действий вообще не видел. Нас били на чистом поле, да, в другой стране, я выполнял свой приказ как э, военнослужащий вооруженных сил. Вы офицер, да? Вот да. Э, вы говорите, что э, главный военнокомандующий – это президент, это Владимир Путин. Он сказал, что это спецоперация. Вот что значит слово «спецоперация»? Я не силен в политике, что есть военная спецоперация. Это не политика. Это, это, это, это термин, который применяется к военным, то есть в числе к вам. Да. Ну, то есть военные должны понимать, вы офицер, вы не рядовой там. Я понимаю, но я масштаба не видел, э, что там это есть, что нет. Сказали, идет военная спецоперация. В моем понимании это, да, какой-то контингент э, вооруженных сил какую-то задачу неопределенную выполняет. Мне эту задачу никто не доводил. Я услышал с экрана телевизора, что идет военная спецоперация. Был направлен для эвакуации ранен. Для чего он спецоперация? А, демилитаризация. И денацификация, да? Ну, вы, вы говорите, что вы слышали это, да? Да, я часть обращения слышал. Что значит демилитаризация и денацификация вот для вас? Э, демилитаризация – это значит разоружение, наверное. А денацификация, ну, для меня это не совсем был понятный термин. Ну, тут затрудняюсь ответить. Ну хорошо, тогда возьмем термин демилитаризация, да? Вот для чего демилитаризировать украинцев, да? Что это значит? Ну, демилитаризировать. Я слышал что э, еще обращение Зеленского, что с трибуны, он говорил, есть у нас разработки ядерного оружия, и мы будем это разрабатывать. Что дальше в политике пошло не так? Ну, наверное... Стоп, стоп, стоп, стоп, кто говорил? Зеленский, что у нас есть э, разработка ядерного оружия? Да, это с трибуны ООН, если не ошибаюсь, он говорил как раз-таки за несколько дней до начала спецоперации. И то есть русские пришли сюда на спецоперацию, чтобы ядер забрать у украинцев? Я, если честно, вот не готов ответить, потому что я старался в политику вообще не лезть. Но вы стали частью политики? А, вынужденно встал, получается, да. Не по своей воле, но встал. А что значит не по своей воле? Вас кто-то ну, тянул? как, скажем так, это обстоятельства. Какие? Наверное, судьба. Я все-таки подписал контракт, я отучился в военном училище, стал военным. Вы всю жизнь военный, да? Да. А, а как вообще выглядит жизнь в Алтайском крае? Там хорошо жить, плохо? Хорошо. Ну, я последнее время жил в Новосибирской области, родители в Алтайском крае. Какая средняя зарплата там? Ну, и в Алтае? Ну да, но Новосибирск. Ну, Новосибирск около 40 тысяч средняя зарплата. Это что в долларах? Ну, никогда к долларам не привязывался, не видел в этом никаких, никакой нужды. Никогда об этом не задумывался. А почему выбрали армию? А, ну, я вырос в деревне, у нас три сына в семье. Как бы ну, бюджетное обучение как бы нравилось. Ну, как каждый мальчишка, наверное, да, в школе э, книжки читал хорошие. Всегда во всех э, странах, наверное, быть военным значит быть хорошим человеком, социальная, скажем так, польза какая-то обществу приносится. А какая социальная польза, например, русского военного обществу? Ну, военный в любом случае это человек, неподчиненный себе, который выполняет волю своего правительства. Ну а так или иначе правительство выбирает сам народ. Наверное, в этом и заключается. Ну, польза вот. Вот ваша польза лично для общества русского. Как русского военного. Ну, моя польза – это моя польза. Я же говорю… То есть вы объяснить не можете? Почему? Я, я же вам только что сказал. Выполняйте приказы э, командования. Вот она польза для общества. А приказы вот... командования, они замыкаются на правительстве. Правительство выбирает народ. То есть мы служим народу. Получается так. То есть, я правильно понимаю, вы считаете, что в России демократия, да, и что народ выбирает правительство, там свобода слова и так далее? Ну, допустим, я, я считаю, что да, но мне никто ничего не запрещает. Как я могу по-другому считать? В соцсетях можно что-то писать о правительстве? Ну, я, во-первых, в соцсетях ошибка-то никогда там не проводил время, у меня нет, не было на этого. Ну, ну, то, ну, есть... то есть, то есть я, я так понимаю, вот, э, что вы ничего не знаете о жизни в России, да? Вот, Почему? Как я... Вот я спрашиваю, да, вот э, мы знаем, что соцсети, за то, что написал плохо о власти в соцсетях, э, тебя могут забрать и закрыть в России. Это нормально? Ну, Свободы я... слова нету, много каналов закрыли, да? Нет, но ну, это не нормально, но я не слышал, чтобы кого-то закрывали за то, что там кто-то как-то выразился. Так суды были. Я таких фактов не знаю. Я, допустим, жил спокойно, меня никто не, ну, не притеснял, я никогда не думал, что меня могут за что-то посадить. То есть я жил как обычный человек. Не знаю. Может быть, если кто-то там делает какие-то плохие вещи, их, наверное, и садят. А какие книги вас вдохновили, как мальчишку, чтобы пойти в армию? Там много книг, не обязательно, пусть они даже военные. Ну, например, вы же сказали, что вы, тот, вы были... Тот же, тот же Пушкин, Маяковский, ой, Маяковский, э, Лермонтов. Да, все, везде, в литературе, да в любой даже... Бор, Бородино Лермонтова, да? А, да почему не только Бородино? Ну, вы сейчас просто так... Я не готов там, <laughs> ну, к этому ну, разговору, какие книги. Ну. ну. Вы же сами сказали, вот что... Э, вы сказали, что вы э, с семьи, да, с деревни, трое детей было, да. Так. И вот с большинства русскими, которыми я здесь говорю, то есть э, то, что их стимулировало идти в армию, это, ну, был такая безысходность в жизни. Вы говорите о книгах, поэтому я говорю... Безысходность жизни, да, ну какая безысходность жизни? Нет, не абсолютно никакой. Ну, даже здесь, в тюрьме, я в Днепре читал, тоже патриотические книги давали. двадцатая застава», э, украинского, кстати, автора. Я сейчас не готов ответить. Это про службу а, советских э, пограничников во времена Второй мировой войны. Она начиналась здесь. Это как раз 20-я застава стояла здесь, на Карпате. А, например, вот, пожалуйста. Я говорю то, что вы отвечаете, например. Вы, вы сказали о ядерном оружии. Ну, Украина, это, это была ядерная страна, правда? Ну, я с вами говорю как нет, с офицером. Нет. Как нет? Ну, в 91 году, по-моему, они все, все ядерное оружие передали. Я сказал, это была ядерная страна, да, правда? Да. И что был подписан? А, по-моему, договор о коллективной безопасности или как он? Будапештский меморандум это да, называется, да. да? И кто странами гарантии выступит? А, если не ошибаюсь, Россия в том числе. Да. Да, этот договор мне знаком. И, то есть, Россия как гарант безопасности напала на Украину? Ну, то есть вы говорите демилитаризация. Ну, вы о ядере говорите, ядер, который, типа, который Украина отдала. И Россия в том числе выступила гарантом безопасности. Как это вяжется, две вещи? Но ну, я еще раз говорю, я в политику, я привык доверять правительству. И поэтому, как мне неоднократно спрашивали, где-то еще интересоваться, что-то там, разбираться в ситуации. Я понимаю, что если какая-то задача стоит, значит, есть какие-то основания. И, наверное, широким массам эти основания ну, не доводятся, скажем так. Ну, вы офицер, то есть вы себя считаете широкой массой, правильно я понимаю? Вы офицер русской армии, то есть вы себя считаете ну, таким, как все, да? А, почему? Нет. И, и да, и нет. Ну, допустим, вы просто сейчас хотите, э, чтобы я сказал то, что я не думаю. Я думаю, я сказал вам то, что я думаю. Нет, нет, я, я, я, я хочу... Я, что, я, я ничего да, не хочу, я вас спрашиваю. это не широкая масса, но э, новостные каналы и то, что показывают по телевизору, это широкие массы. Соответственно, в этом контексте мы относимся, мы общая масса людей, э, население своей страны. Как офицер я не считал нужным разбираться в тонкостях политики. Я понимаю, что любой конфликт это интересы не только двух сторон. А какой еще? Я думаю, как минимум три стороны точно участвуют. А третья и, это какая? И вина даже, говорят, да, в ссоре двух людей не, не, не бывает виноватых одного человека. Виноваты два человека, ну то есть две стороны. Любой военный конфликт, если вы хотите отношение мое, и, конечно, война ни для кого это не есть хорошо, не для, не для военного, не для гражданского, это, это плохо. Поэтому здесь о причинах возникновения этого конфликта я вам не готов сказать. Я просто... Э, ну, то есть, я, я понимаю, для вас это война, это не спецоперация. Вот вы говорите, это война. Ну, потому что ее все называют войной. А в терминологии, что это на самом деле, почему так война, военная операция? Русские не называют это войной. Это спецоперация до сих пор. Ну, я здесь не готов ответить. Как ну, для вас, как для военного, вы же военный. Как сейчас это называется? Ну, я еще раз говорю, боевых действий я воочию не видел. А, что сейчас, как... Э, в смысле, а зачем вы летели спасать? Это, это что, ну, типа туристов? Почему? Я же сказал, объявлена была военная спецоперация. Мне, мне как э, военному, поступила команда об эвакуации. Я был в составе поискового экипажа. Все, моя задача была в эвакуации. Я понимал, да, что мы летим в другую страну, но по законодательству, если даже вы хотите от меня это услышать, я могу обжаловать приказ только после выполнения его. Ну, соответственно, я его не выполнил. Мы сбитые здесь оказались. Поэтому я сказал, что привела сюда меня. С вот. частью политики я стал благодаря, ну, наверное, судьбы. Судьбы? Ну да. Ну а как по-другому? Мы же... А в Таганроге вы сколько стояли? до того, как вы летали? Неделю. Неделю, да? А с Алтайского края когда вас э, привезли? Я проходил службу у Миллерова Ростовской области. В Ростовской области. Сколько там был, были? Ну, то есть? Ну, то есть вы там дислоцировались, да? Да, да. И в Таганроге вы стоите... То есть вы с 24 февраля да. до 10 марта, да? Вы 10 марта вылетели? Нет, 4. 4 марта. То есть вы ничего не знали, что происходит ну, в Украине? Я знал, знал, что объявлена была спецоперация, все. А, сутками я проводил на дежурстве. То есть у нас, у меня, допустим, не было ни телевизора, ничего. Анатолий, вот, вот интересная такая вещь, да, вот все сидят, никто ничего не знал, выполнял приказ и ехал. Ну, то, весь мир говорил, что около границ Украины сконцентрировано около 150 тысяч живой силы русской с бронетехникой, с самолетами и так далее. Да? Весь мир об этом знал, и все говорили, что, скорее всего, будет нападение России. Только русские военные ничего не знали, что они будут делать. Ну, это, это абсурд какой-то. Я не готов сказать за военных, за всех военных. Ну, ну Конкретно, хорошо. допустим, я, я как спасатель, для меня это нормальная задача была сидеть на аэродроме в дежурстве. То есть мы всегда дежурим. Это нормальная и, задача? Неважно, не, мирное, военное время. Потому что все, что находится в небе, будь то мирное, гражданское, есть такая, такое понятное, единая система поиска и спасения. Соответственно, я как спасатель мог дежурить и в Мурманске, если меня направят, и на Алтае мы дежурим. Ну, то есть вы нормально залетаете, спасаете Почему? в Японии, в Финляндии и так далее, Почему? правильно я понимаю? Ну, опять же, это провокационный вопрос. Я, ну, в смысле? Ну, я находился на границе, да? Да. Ну, то есть вы нормально залетаете в пространство других стран? команда меня, для меня как военного на эвакуацию. Мы ее полетели выполнять. Ну, то есть, я, я еще раз спрашиваю, это нормально для русского военного спасателя залетя, залетать в другое пространство? Нет, я, я, нет, например, это, например... нет, я вам сейчас объясняю о работе, что является для нас правилом. Вот это послужило исключением. И говорить об этом нормально, либо ненормально, вы говорите, нормально лететь в Японию или еще в какую-то страну. Нет, ненормально, это не было за правило. По правилам мы дежурили у себя э, на своей территории. Здесь поступил приказ у меня такой. У меня не было времени там обсуждать его, там критиковать. Это является по законодательству военному э, а законодательству спецоперации. От, отказ от, вып, от выполнения приказа. И для меня это э, грозит определенной санкцией. И поэтому любой военный он сначала должен выполнить приказ, а потом уже его обсуждать. Мы дежурили, выполняли нормальную свою задачу. Ну так давайте пообсуждаем тогда вот сейчас, да, вы выполнили приказы и так далее. Это э, вы правильно сделали? Ну, я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что правильно или неправильно, тут уже э, я не готов рассуждать на эту тему, правильно было это или неправильно. Я же сказал, что как э, любой человек в мире, любое применение оружия – это неправильно, нехорошо. А что послужило этому, я не готов ответить. А жена знала, что вы летите? И где вы находитесь? Да никто не знал, что я лечу. Потому что мы выполняли, еще раз говорю, нормальную всю работу. Мы, я находился в своем округе, нес дежурство. То есть, э, в принципе, ничего до момента вылета на территорию Украины не было для поискового экипажа какой-то ну, необы необычной какой-то службой. Все так же и было. Серьезно? Мы также... То есть 24 э, февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину, и вы думали, что вы туда не полетите, правильно, чтобы спасать, и стояли э, под границей. Интересно, очень интересно. И, ну, для, Таганрог, для вас все, и для вас все нормально было? Таганрог все-таки, э, это хоть недалеко от границы, но это не на границе. И там мы стояли на аэродроме, на российском аэродроме. Ну да. То есть я так понимаю, что вы себя не считаете оккупантом? Оккупантом? Да. Лично я? Да, лично вы. Нет, я не считаю. То, что вы влетели в другую страну? А вы, вы горды то, что вы русский солдат? Русский офицер? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. То есть вы стыдитесь своей армии, да я... частью которой вы есть до сих пор? Я не должен, как офицер, не стыдиться, не думать. Должен выполнять свою работу, и все вот так написано. Убивать, да? Я... Э, Спасать, убивать, тех, кто убивает. Пусть Можем так сформулировать. Вот это работа русского офицера, да, спасателя. А военные э, Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме тоже выполняли операции. Демократичная страна. В Афганистане тоже хара разного характера задачи. Что их теперь называть С оккупантами? Тех спасателей, которые там летали. А какие задачи вы, вы, вы, выполняли американцы во Вьетнаме? Давайте разберемся в этой тематике. Ну, явно, наверное, не лечили и не... Э, а какие у них задачи были? Они убивали там. Ну, то есть суть того, что было в Вьетнаме. Массовое уничтожение людей. Почему американцы зашли в Вьетнам? Политика. Ну, конкретно. Вот здесь есть демилитаризация, которую вы не можете объяснить, как русский военный. Что было в Вьетнаме? Я же еще раз говорю, что я в политику не вмешиваюсь. Ну хорошо, давайте тогда об Афганистане поговорим. Кто зашел в Афганистан? И как там появились американцы? Еще раз говорю, я никогда в политику не вмешиваюсь. Анатолий, вы же я... сами начинаете эти вопросы. Я вам я, скажу, я не вопросы. в Афганистан, кажется, Советский Союз зашел, правда? Я не вопросы. Это аргумент на тот вопрос, что вы мне сейчас... У вас нет аргумента. Э, что, почему я не считаю себя оккупантом и вы меня обвиняете тех, что я спасал э, тех, кто убивает. Вы просто не успели, может. Потому что вас подбили и взяли в плен. Да, я оказался в плену. А, ну, кто его знает, как бы было. Если бы вы спасли и снова прилетали. Ну, это уже другой был момент. Но все-таки у военных нет права выбора, допустим, выполнить приказ или нет. Вот после выполнения он уже может что-то рассуждать и разбираться. Так рассуждаем. А вы, не хочете, а, вы, вы, я, вы не можете рассуждать. Как я могу рассуждать, находясь в плену с 4 марта, грубо говоря, в порн, э, вот, новости я смотрю только последний месяц. До этого я полностью в информационном вакууме. У меня кроме книжек и камеры ничего нет. Я могу рассказать, что вас интересует. Ну, и, понимаете, для того, чтобы рассуждать на такие вопросы, рассказ одного человека, но ну, это как, как минимум, но ну, это, но ну, это, это как минимум мало. Все-таки надо хотя бы официальный источник, один, второй посмотреть. А, а какие официальные источники вот вы смотрели в России? Да все, что захотел бы, и в интернете, Например? и в новостных телеканалы любого телеви... Э, любых э, стран мира через интернет, ролики. Вы разговариваете иностранными языками? Зачем? Это же все есть в переводе, есть э, можно и самому перевести, если уж на то пошло. Есть же и куча онлайн-переводчиков. Не, никаких... А какой русский журналист вам нравится? Э, ни, ни за кем не слежу, не готов ответить. Журналисты. Я даже, если честно, и по фамилиям-то их не знаю, журналисты. Я... Я, я так понимаю, что для, вот вы, вы ни о чем не рассуждали, ничего не знали. Почему ничего не знали? Я же вам сказал. Извините, я закончу. Я я закончу, ничего не знали, ехали просто по приказу, потому что платили деньги. Правильно я понимаю? Ну, во-первых, я сказал, что я знал, что в Украине начинается, началась э, военная операция, объявленная Верховным главнокомандующим. Целью этой спецоперации? Цели, цели я назвал. Демилитаризация. Объясните, что это такое? Я же сказал, разоружение. Зачем? Говорили, что там ядерное оружие и есть лаборатории биологического оружия. Они, вы верите в это? Ох, вот верю или не верю, это уже совсем другой вопрос. Но э, еще раз говорю. Хорошо, теоретизируем. Есть оружие, угу. есть биологическое оружие. И что? Вот, вот просто теоретически. И что? Теоретически. Украина независимая страна? Теоретически э, его можно применить, а можно не применить. Колин Пауэлл, когда в Совете Безопасности он трес биркой, что есть биологическое оружие, это послужило началом. Правда это ли было или нет, я не разбирался, я не знаю, и никто из нас об этом не узнает. А Солсбери... Но, но, но вооруженные силы Америки также выполняли приказ своего правительства. И им не было дано... А, а расскажите историю о Колине Пауле, это интересно просто. Не знаю ее. Что там было? Это было основанием для ввода войск э, в Иран. Она, а, Куда? Ой, в Ирак, в Ирак. В Ирак? Да. А что там было? Обвиняли в том, что есть там биологическое оружие. А, не, а может не биологическое? А может химическое? ну, пускай химическая. Пусть, ну, пусть будет, пускай химическая. Ну, понимаете, когда человек э, сидит полгода, понимаете, я еще раз говорю, в информационном вакууме, то ну, тяжело, да, может быть, извините, не биологическое. Давайте тогда назовем, чтобы я не ошибался, оружие массового поражения, что является и биологическим, и химическим оружием, что то и что является оружием угу. массового поражения. Почему-то, я, дум, я уверен, у военных американских, которые получили приказ и туда полетели, тоже не было, как говорится, права рассуждать. Они должны были сначала выполнить приказ, а потом уже его обсуждать. Так же случилось и со мной. Вот и все, я, что я хочу сказать. И никто же их почему-то не назвал оккупантами. Но еще раз я подчеркиваю, что для любого человека применение оружия и война хорошо, и гибель людей. Хорошо. Это Э, какие территории забрала Америка у Ирака? Насколько я знаю, никаких. А русские забрали территории Украины? Я не знаю, что сейчас забрали, не забрали. Сейчас я знаю, что э, гибнут люди. И Анатолий, Донецк и Луганск, Херсон и Мариуполь. Русские забрали? Я ну, знаю, ну, ну вы, там... не, не, смотрите, Анатолий, ну вы хотите дискутировать, я так понял, я да, Америку. Я вас спрашиваю, американцы не забрали никаких территорий, правильно? Русский забирает территории. Это оккупация? Ну, я как понял, еще боевые действия идут, и ничто не остановится. Ну, и пока... Территории сейчас оккупированы русскими или нет? У меня вопрос простой. Я знаю, что там идут боевые действия. Мариуполь оккупирован или нет? я не знаю. Не знаю. Я да? знаю, что там шли боевые действия. Угу. Я знаю, что на Донбассе шли боевые действия. Я знаю, что сейчас боевые действия идут, идет. И люди гибнут. Вот что я знаю. Так гибнут через русских? Я это не оправдываю гибель э, и людей. И военные действия не оправдываю. Но в причинах... А вы, а, вы, а вы, например, в Алтайском крае переживали или не в Новосибирске, что вас достанет биологическое оружие? Простой вопрос. Меня не должно было это... Не, ну вы говорите о биологическом оружии. Вы приехали сюда, чтобы воевать с биологическим оружием, которое разрабатывали раз украинцы. Я приехал выполнять приказ, и как военный я его должен был выполнить. И еще раз подчеркиваю. Еще один вопрос тогда. Э, Приехали здесь демилитаризировать, боялись биологического оружия. Для чего мародерствовали, насиловали, убили в Валию русских солдат? Лично я этих фактов не видел. И в любом случае, если они имеют место быть, как любой даже не, не военный, а любой обычный человек, это является преступлением. Это нечеловечно. Я это говорю открыто. Если это имело место быть, я это осуждаю в полной мере чтобы эти люди понесли наказание. Русские украинцы – это братья? Я считал, что да. А теперь? Понимаете, когда еще идет, идут боевые действия, наверное, об этом братьями могут остаться, только дружить не будут. А почему вы думаете, что после того, все, что, того всего, что сделали русские, могут остаться братьями, русские и украинцы? Кровь никак не разделишь. Какую кровь? У многих, насколько я знаю, есть родственники и в России, у многих россиян есть родственники в Украине. Массовые были, э, я знаю, что программы переселения. Ну, я их так называю, потому что политически я не знаю, как это правильно. Я знаю, что при многие украинцы оказались в Сибири, э, их называли царинщиками, их, им раздавали земли, в том числе и в Алтайском крае. Есть такое село Николаевка. Его основали украинцы, э, они там и живут. И ничего плохого в отношении между нами и ими не было. И говорили, никогда не говорили, допустим, что мы там разные по крови, говорили, да, что мы одной крови, что русские, украинцы, братья, что мы славяне, жили когда-то в одном государстве большом. Поэтому, как бы, э, я говорю, что кровь не разделишь, а уже отношения людей, конечно, после боевых действий, когда гибнут у тебя э, родственники, это, конечно, тяжело вы называете целинщиками. История немного знаете, а сколько украинцев было депортировано советской властью? А, Выселено есть... в Сибирь и так далее. Не знаете этих фактов? Нет. Но конкретно про этих людей, они также сами себя называют целинщики. То есть мы, говорит, приехали на целину, нам были розданы земли. Вот. Ну, это с, с их слов. Угу. Вот. То есть они не говорили, что они были репрессированы. Целое большое село, оно до сих пор работает, люди живут, как бы Некоторые ездят в гости в Украину, кто-то к ним с Украины приезжал, это я знаю. Ну, это село находится в 20 километрах от моего села. Как закончить войну? Ну, способ, способов закончить войну не один, но, наверное, самый правильный и хороший – это все-таки должны заканчивать эту, не эту войну, а вообще войну дипломаты за столом переговоров, так как мы с вами. Это будет. Но Если дипломатическая сторона будет говорить так, как вы, я ничего не знаю, ничего не видел ну, и так далее, вы понимаете, что ничего не нет, будет? я понимаю, что диплом, дипломаты как раз-таки должны разбираться в этих вопросах. Русские должны выйти с оккупированных земель? Если они оккупированы, конечно, должны. Они оккупированы. Ваше мнение, почему русские никак не дадут жить вот другим народам? постсоветского пространства. В чем проблема? Я не готов <laughs> рассказать, что кому, кому русские не дают жить. Но Грузию оккупировали, оккупировали. Украину оккупировали, оккупировали. Ну что не так? Про оккупацию. Просто, ну, Анатолий, что не так? Ну, факты оккупации Грузии мне неизвестны. 2008 году вам ничего не ясно, да? Что русские зашли? В 2008 году я был курсантом еще, знал, что там военный конфликт. Э, южно, южных юго-осетинского какого-то района, да? Угу. Так называем, где населяли осетинцы с Грузией. Я это знал. А что явля, являлось этой причиной? Как э, я помню, что Грузия в свое время напала на Цхинвал. Так было. От финала это какая часть? Часть Грузии. То как Грузия могла напасть на часть Грузии? Ну, назовем это так, гражданская война, наверное. Вот, что мне известно. Крым должен возвратиться в Украину? Это оккупированная часть? Ну, оккупированная, не оккупированная, тут уже пусть политики разбираются. Но для вас это оккупированная часть или нет? Для офицера? Я не готов ответить на этот вопрос. Оккупировано, не оккупировано. Нам показывали, что там был референдум. Угу. Как на самом деле. Тут тяжело уже. Вы поверите человеку, который там был и видел все своими глазами? Ну, если бы я знал, что этот человек мне не, ну, говорит правду. Ну вот я, я там был, вы, вы мне поверите? Вы же журналист. И что? Ну, я стараюсь быть объективным, мы же нормально разговариваем. Ну, ну то есть я стараюсь с вами дискутировать. Журналисты – это тоже часть политики, и они делают тоже свою работу. Вы же прекрасно понимаете. <laughs> Ну, то есть вы немного, я вам так честно скажу, да, украинские журналисты – это немного другие журналисты, чем в России. Я знаю, что… Э, это чуть-чуть по-другому здесь. Журналисты любой страны – это часть политики. Есть Э, которые одну сторону поддерживают, есть другую, но во всяком случае разобраться, кто действительно нейтральный журналист и кто говорит все, все как есть, скажем так, это очень тяжело. Ну, я, я был просто в Крыму тогда, когда это все было. Там э, референдум, так званый референдум, он проходил под дулами автоматов русских. Русских без шеврона, без ничего. Я видел переброску этих войск, как происходило. Мы вот в Керчи я смотрел. Буряты там и так далее приезжали. Ну я этого не видел, нам показывают. Мне вы не верите, потому что вы меня считаете заангажированным, да? Нет, потому что вы задаете провокационные вопросы. И, а в чем провокационность, ну, Анатолий? Ну, каждый человек ну, имеет свое мнение. Вот я скажу, каждый человек имеет свое мнение. Да? Если, грубо говоря, и имеет э, право сказать э, комментировать, не комментировать. Ну, например, я могу... Вы, меня провоцируете на то, что я плохо разбираюсь в политике. А я вам говорю, что у меня, в принципе, и не было оснований, допустим, не доверять своему правительству. То есть, если э, до этого журналисты всегда спрашивали, э, почему вы не смотрели, допустим, там, тот канал или тот, ну, там, ну, вот вам показали новости, вы поверили. Но «Ну, а почему я должен, допустим, не верить? Ну, то есть мы ехали, мы не знали, какой-то... Какой, какой, ну, сказал, демилитаризация, мы, ехал. мы говорим о ядере, я говорю, да, Украина была ядерная страна. Где разработки у нас ядерного оружия? Да, я как журналист, как гражданин этой страны, да, мы это пустим, например, да. Я считаю, что в свое время Украина Сделала большую ошибку, что отказалась от ядера, потому что, может быть, это бы не дошло. Это немного бы бешеного русского медведя бы остановило. Вы хотите сказать, что каждый гражданин, допустим... Да, в Украине так есть, он может говорить, что хочет. К примеру, а, возьмем-то опять же Америки, да. знает про американские разработки ядерного оружия, их не каждый солдат и офицер знает, их э, свои ядерные, там, где производят. Анатолий, официально Америка, официально Америка – это ядерная страна. Но ну, вы а, ответили а, на офицер. вопрос. То есть да. каждый офицер там знает про свои разработки, где они находятся, и вы мне говорите, что я не знаю. Нет, смотрите. Э, мы, я не, не это имею в виду. Вот я вас спрашиваю, вы говорите мне о какой-то биологической, э, биологическом оружии, да? грубо говоря. Да? Об этом в Украине говорил Медведчук. Знаете, кто такой? Слышал, э, о, лидер какой-то партии. Да, ОПЗЖ, его дочь – это покрестница Путина. То есть это, грубо говоря, амбассадор здесь в Украине, да, об этом больше никто, грубо говоря, не говорил. Вы мне говорите тоже о каком-то биологическом оружии, это только этот человек говорил, но весь мир знает Солсбери и Новичок, да? Новичок? Новичок, да. Которым, это... Э, который был применен по Скрипалям? Да, да, да. Вы... Это доказано. А, ну, я смотрел э, по новостям этот сюжет. Русским? Еще раз э, говорю, что политикой особо не интересуюсь, максимум за завтраком новости я смотрю. Но ну, я же вас не спрашиваю о новичке. Вы не, чем... вы говорите, вот про меня договорили до этого Скобеева, Соловьев. Я не смотрю эти передачи, я больше здесь Скобеева и Соловьева смотрю по украинским каналам, когда показывают сюжеты, нежели дома. Что хочу сказать по... Ну, опять же, я раз затронули, да, тему, угу. мы тут дискутируем по новичку. Я, как военный, не верю в то, что боевое отравляющее вещество э, не отравило, ну, если его решили применить против двух гражданских, и они остались живы. Как боевое отравляющее вещество, которое разрабатывалось как оружие, насколько я знаю, массового поражения, не сработало. Я, допустим, вот тоже как-то в это не верю. Ну вот просто как военный, не как разбирающийся в политике, а просто боевое отравляющее вещество массового поражения. Два гражданских остались живы, и нашли следы боевого отравляющего вещества. Ну, то есть, видите, вот вы разбираетесь, грубо говоря, в биологическом оружии, да? Я не разбираюсь в биологическом ну, оружии. Я, я разбираюсь в том, что есть биологическое оружие массового поражения, и как военные, как у нас, у люб... я думаю, в любой стране мира, и, да, военных учат э, одевать э, общевойсковые защитные химические комплекты и противогазы, и небольшой такой экскурс по поводу а, радиационного оружия, применения химического там есть. Но ну, что это все-таки означает и к чему это может привести, очень страшные вещи. И поэтому я говорю, когда я услышал, что боевое отравляющее вещество применили против гражданского населения в мирное время, люди остались живы, ну, просто у меня это вызвало как бы, ну, недоверие, скажем так. Я не поверил. Хотите что-то сказать? Просто от себя. Для себя. Просто от себя. Кому? Русским. Украинцам. Не знаю. Женя, Потому что много смотрят, как бы родные. Прям удар в лоб не готов я был к обращению. Пожелать только всем мира, чтобы люди не брали оружие и не воевали. Это плохо. Это плохо, страшно. Сказал русский солдат, солдаты, которые армии пришли сюда с оружием и оккупировали часть Украины. Спасибо, Анатолий. Ну, и мы не рассуждали на вопрос. На какой? А, правильно или это неправильно. Я еще раз сказал, война это неправильно, а не оправдываю тех, кто берет руки оружие,